Oi, provavelmente tu, assim como eu, já ouviu alguma dessas frases. Ah, vou investir meu dinheiro em um carro. Vou comprar carro pra não deixar o dinheiro parado. Vou financiar um carro pra investir no meu trabalho. E aí a gente chega na questão desse vídeo. Carro é investimento? Um carro hoje tem muitas despesas, entre elas manutenção, seguro, estacionamento, gasolina, o valor do carro que tu vai precisar pagar, todo o juros se o carro for financiado, e a gente ainda tem que considerar que depois que tu tira o carro da revenda, ele ainda perde mais ou menos 20% do valor que tu pagou sobre ele. Mas quando as pessoas falam uma dessas frases sobre carro ser investimento, elas usam isso como uma maneira de reafirmar algo que elas querem. Não necessariamente como um investimento, mas sem elas perceberem mais atrelado a uma meta delas do que a alguma coisa que realmente vai trazer mais dinheiro para elas. Mas existe um caso que o carro realmente é um investimento para a pessoa. Se tu usa o carro para fazer renda e por meio desse trabalho tu consegue superar o gasto que tu tem para ter esse carro, então sim, ter o carro para ti é um investimento. Mas se tu tem o carro e tu não usa ele para trazer renda para ti, então não, não é um investimento. Ah, mas tu tá dizendo que é errado ter o carro se não for para trabalhar porque só gasta. Não, eu não tô dizendo isso. Tô levantando o questionamento pra gente analisar se a gente tem o carro realmente porque a gente quer e precisa dele, ou se a gente poderia substituir essa despesa por usar transportes por aplicativo. E isso varia muito de caso a caso. Por exemplo, se tu tem um parente idoso que precisa de um meio de transporte especial, provavelmente você precisa sim desse carro, mas não como um investimento, como uma necessidade. O carro hoje em dia tem um valor intangível para muitas pessoas. Eles são mais um objeto de desejo ou uma meta da pessoa como a casa própria do que um investimento que realmente vai trazer uma renda para a pessoa. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu quero pedir pra você compartilhar esse vídeo no seu story, porque eu tenho certeza que tem um amigo que tá convicto de que o carro dele é investimento. Até o próximo vídeo, valeu!